Ready? Go! 这个。 moto se levantó temprano, pero anteriormente en un sueño había tenido un, un sueño donde estaba, estaba en medio del patio de la escuela con el mismo uniforme de la escuela primaria de Tomoeda. Se preguntaba quién sería aquel niño. No lo sabría hasta tiempo después. y estoy viendo algunos errores de una historia que está en inglés. Son 67 páginas. 怎的没亮呢？ Oh,